Всем привет, друзья, с вами Пингвин, будем играть <clears throat> в игру «Убирайте с моего газона». Ну что ж, начнем. Я уже, я уже прошел до пятого уровня, так что давайте на, начнем с него. Открыто достижение. Один, два... Так... Так, ладно, им не удастся меня напугать. Я почти дошел до 10 уровня. Надо... Надо, надо будет покупать дробовик. Так, вот, Так, отлично, замечательно. Так, давайте наберем компы X... Э, хотя бы X3. Так, для этого мне не надо промахиваться. Ладно, я, <laughs> я сбил комбо. Ладно. Так, у нас больше нет ни ярости. А только одна звуковая волна. А мы вот так поступим. Вот так. X2 сейчас будет у нас X3. Сейчас будет у нас x от Жарабас. А теперь тут Жарабас в броне, он же... Вот он-то и разрушил тот мой забор. Стрелок-уклонист. <laughs> Открытое достижение. <clears throat> Отлично, мы их вырубили. А, зас... засранцы. Меня забрали пришельцы. Ладно. Я набрал 320 шаров. Давайте посмотрим, пойти на склад. Сколько у нас? У нас уже 1200. Давайте купим дробовик. Да. Привет, транжира. Ой, да ладно вам. Сыграть в игру. Ну ладно. Так, нажмите. О. А, это близко. О. Ничего себе дробовик. да засранцы, это уровень 10, он тяжелее. А мы что, его открыли? Ладно, думаю, на этом пора заканчивать. Всем спасибо за просмотр. С вами был Пингвин. Подписываемся, ставим лайки, ценим видео. Всем удачи, всем пока.